Rotary 領養院位於列治文四號路同 Alberta 路交界，係救世軍屬下，由救世軍管理。Rotary 領養院共有十個私家房，而每個房間設有一個完備嘅洗手間。 每个私家房间都有自己嘅露台，望落去仲可以睇到花园、祠堂同弯弯曲曲嘅小径。领养院有一啲院友共用嘅设施，包括饭厅、客厅。